Yeah, man. So now we bring the fisco to the disco and break it down for the common man them. Bash it down, magic. Omimi Bobby Wayne, abanji kumanyinga honorable ba mr president robert Chagulanyi Sentamo. ono yakyaka nnyo mu kalulu ak'obwa pulezidenti era nga emiyimbi yavaayo era yasookera ddala yakola ekyafaayo okwesimba ku ntebe y'obukulembeze nga yamumanyi agenze mu maaso nate era n'afulumya oba n'agezako okola akayimba akalala okussaako n'okwongera okukakasa abantu wamu n'abamu erijjako nti nze ndi mazzi mawanvu era mbasingira ddala wala ah, ensonga eno nno yavudde ku ki yavudde ku recent gye yandi gitwanyisenga press conference bebwaini gye yateeka emagere ng'agezako okuba nga ategeeza bannamawulire okusinza ku kyali kigenda maaso ku luyimba lwe olwanalumansi yali agenza, agenda maaso n'okutangaza bannamawulire ku luyimba lwe olwanalumansi wano ni we yakolera ku nsonga omwali ey'okuba nga alagirira nti kamiliyoni ne bebe kuulu tebalina we bamukubira ng'abasingira ddala wala mu music mu byobufuzi mu by'okwogera okusaako ne okumanyikwa mu nsi yonna era no yagenda mu maaso n'aba ng'ateera akasiza ddala abantu bano nti ekituufu bonna bonna bonna akyababiitinga newankubadde nga bo bali mu nsi ey'okuyimba ate egyeyali yawummula wabula kino kyagenda maaso ne kireka abantu bangi nga balinga bakikomentingako oba nga bakyemulugunyamu muno mwe mwali mwana mulenzi oba omusajja amanyikiddwa nga jenkins mukasa ng'ono nno yasinga okuanalyizinga kitwandiise nga entertainment industry mu ggwanga erya uganda yagenda mu maaso n'aba nga kakasa bube wayini nti nno eyo gye twandiise nga digiri gy'alina mu mdd teina wegenda kukulembera oba kusingira ddala ddala bana uganda okusinzira ku music aliko neyo music gwe baali bakubeera yagenda maaso n'awakanya ensonga eno ababi waini kyeyavudde asalawo n'agamba nti aa agenda kuddayo mwana ttu ayongere okusoma okwongera ate era okubakakasa n'okubakugusa nti ensonga eno ddala ekituufu yagiri ku mutwe era yagikulembedde tujugireku kemabegako babi waini Ah, yagenda maaso n'asoma okusoma obwessomo ly'okuba lawye era bw'atyo n'abanga amaliriza era yakola nnyo amawulire bwe yagenda mu ggwanga erya amerika mu univesity eya harvard okwongera maaso n'okuba nga akuguka mu bitabo bino kyamu amaire ginene naddala nate era n'okuba nga kimupushinga eddala era wano ndowooza era mu bumpimpi wano we yasingirako ne ku basajja nga bebekulu oba kamiliyoni oba oli awo n'abalala abalowooza nti ekituufu bamwenkana kusinzira ku bibugagga by'ayina boyin agamba nti ye ekituufu abakubira ddala mwenna mwenna temuyinayo mumuyingirira newankubadde nga muli myaka gyegima muli muli gyeemu eya entertainment oba eya eya music industry awo nno tekyamulobedde bwe yagenze maaso nate era n'aba nga atayagala okuzza ku nalumansi we yagenze maaso na recording akayimba aka byobufuzi naye ng'ate kalina ekigoma ekigatta abavubuka Yeah, man. So now we bring the fisco to the disco and break it down for the common man them. Bash it down, magician. <laughs> Alright, if I ever had the opportunity to change the way that my people them live. On abolition, the oppressive tax set them free. That could be my fiscal policy. I wonder why the poverty so high, the cost of living everywhere is so high. Reduce the prices and raise the salaries. That to be my fiscal policy. Yeah, my fiscal policy. A simple policy, a simple physical policy, yeah, a simple policy. sleeps properly say, I sleep properly say. okwossaako n'abantu bennyininyini aba bulijjo wano mwabaddemu omwana mulenzi producer dan magic ngaera yabadde ku ngoma okwossaako ne nubian lee okugenda maaso naaba nga ate era amubakinga n'okumuyambako mu vases ezimu eh, bino nno ekyasinza okutwewunyisa nga ate ne mwana mulenzi honorable zaake naye yabaddemu ng'ateekamu kye twandiise evoko mu luyimba luno simanyi oba vidiyo wenebefulumye onebozaake anaabaamu naye nga ze zimu ku nsonga ezigenda maaso mu kaseera kano ebalinyo kwekuumira ku mukutu